ekuqaleni konyaka loo nto ithetha ntoni ke kum ithetha into yokuba funeke ndiplenile ndiyaqinisekisa ke ngoku into yokuba zine izinto ezihamba phambili kum eyokuqala bubudlelwane phakathi kwam nabantwana eyesibini kuqinisekisa into yokuba iclassroom le yam Zintoni ezisemadongeni eziza kunceda abantwana bakwazi ufunda? Eyesithathu kukuqinisekisa into yokuba imigaqo esizawuthi siyilandele, ii-routines, zeziphi na. Eyesine kuqinisekisa ke ngoku into yoba ii-lesson plans zam zihamba njani, ii-resources ezizawuthi ndizisebenzise xa ndifundisa zeziphi na. Ibalulekile ke yonke loo nto leyo. masijonge ke ngokubanzi ezi zinto nganye nganye ubume begumbi budibanisa izinto ezikhoyo emadongeni apha phantsi budibanisa indlela abantwana abaza ukuthi bacinge ngayo xa bejonge ezi zinto besebenzisa ntoni ingqondo idibanisa into yokuba abantwana baziva njani xa bengenapha eklasini yam ezo zinto ke zizo endithi ndizijonge xa ndithetha ngantoni ngobume begumbi masiqale ke ziintoni ezilapha emadongeni am yho andisavuyi bona nje iincwadi zam zifikile kwenye neeposters loo nto izawunceda ndikwazi ukuqala ulungisela iklasi yam loo nto inintsi into omdaka apha ekufuneka isotiwe ndizokwazi ukulungiselela le klasi yam ukuba kube nazo iindawo apho khona ndizawukwazi ubeka izinto zesingesi Kubalulekile kaloku apha eklasini yam abantwana bawabona amagama asetyenziswayo ngesiNgesi kwenzela uba xa sebasebenzisa apha eklasini oh, bazokwazi nawo wazi uba asetyenziswa njani na esiNgesini ke kwatsho kwakho ispace noko esininzi ezakwazi ukuqalisa khona ke ngoku ukusekela iklasi le yam kwaye umbonile waze wathini wajonga uba zeziphi iiposter ekufuneke ndizibekile apha edongeni lam yaba ndiyayithanda le poster yecolors kubo loko abantwana bethu it's very important uba siba-expose to so much vocabulary ngesingesi eyona ndiyithandayo ngale post ukuba ayibonakalisi mbala wodwa kodwa ke inezinto ezininzi zazinika abantwana isigama umntana uzawutsho ayazi uba bayayazi ngesixhosa uba yimoto lo kodwa ngesingesi uzawutsho ayazi uba it's a car nee-flowers so ndiyayithanda nyhani le posta kuba ke inesigama esininzi anditsho ndiyixhoma ndiqale ngayo yhu yeke idonga lam ligqityiwe noke abantwana bam bane-exposure enkulu emagameni esingesi ndiyithandile apho aqinisekisa khona into yokuba kukho indawo yokuhamba abantwana abazoxakwa kukuhamba Tsi! Kofuneka ndihlengahlengise izitafile zam, kwenzela abantwana bam bahlala ngokwamaqela abo, okuzawubangela kube lula xa bezawufuna notishala apha kwiRedim Corner bakhawuleze beze. Yho! Ndaze ndagqiba. noko iitafile zam zime kakuhle waphinda wahamba ujonga i-reading corner yakhe kwaye i-reading corner funeka ibe indawo efikelelekayo ebantwaneni ibe comfortable kwaye bangawoyiki ukuya pha kulaa reading corner bafishini uba iwayi singahlala apha kule reading corner reading corner yam ibe ngendlela zonke iincwadi ngokushiyashiyana kwazo iincwadi zesixhosa ndizihlengahlengisile ndazibeka zodwa nazo ziyashiyashiyana umntana osaqalayo ufunda uzawukwazi athathe incwadi elula nelingele yena afunde kuyo nokunjalo ke kwisingesi umntana oqalayo kuba kwelinqanaba elithile uzawuthatha incwadi efanele yena afunde ngayo ayenyukela as umntana eqhela ufunda hayi nokundicolile iklasi yam ndiyayivuyela kakhulu